Assalamualaikum. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Alhamdulillah saya bersama pada saya sekarang <coughs> di Pulau Pinang di kampung halaman saya. Uh, jadi beliau telah menggunakan Alora socks dan Alora pants uh, daripada raya hari tu. Betul tak? Benar. Uh, ya. jadi saya minta lah pak saya perkenalkan diri. Nama saya Abdul Rahman bin Ahmad. Uh-huh. Umur saya sekarang ni 60 tahun. Okey. Okay. Hmm. sebelum ni saya dah mengalami sakit lutut ni dah dekat 3 tahun lah. Oh, 3 tahun hmm, lama tu. 3 tahun. Lepas hmm. tu dah macam-macam produk saya guna masih tak ada kesan apa. Uh-huh. Jadi saya fikir last punya idea, last punya cara nak operate Okay. Operate buang TKR lah. Ah, TKR lah. Total, ni replacement. replacement. Ha. Habis sejak Hari Raya bulan 6. Ya betul, ha, bulan 6. 6. Sejak saya pakai apa menatang? Alura socks. Alura socks. socks ah. dan ha. Alora ha, pen. Dan alura pen. Jadi keadaan sekarang ni nak bertambah kurang-kurang kan. lagi saya tak tak jadi nak buat lah operate lutut ni. Hmm. Lutut kira macam tak ada masalah lah. Dia, dia, dia macam dah okey lah. Hmm. Ha, cuma sekarang ni orang tak berat badan tak turun lagi. Hmm. Ha, jadi bila pakai seluar apa? Alora, Alora pants. Ha, badan pun basah hangat, panas ya. Hmm. Jadi orang tahu lah, buat kerja apa pun tak rasa nak letih mengantuk apa macam macam apa? aktif lah. Okay, ha. alhamdulillah. Hmm. Kalau tak uh, totally replacement tu kena buat kos berapa hmm. ribu? Mengikut doktor private hospital uh, dan dalam harga RM25,000 hmm. tapi dengan sekali ubah dengan sekali uh, ada dua hospital kosnya dekat RM30,000 lah juga. Oh, tapi hmm. bila tengok prosedur tu pandai uh, jadi takut lah. Ya, ya. Bila dia tunjuk cara-cara nak buat tu ha. Puan dah rasa Ish, Takut juga lah Macam dia nak operate Nak potong Nak potong Takut juga lah Tapi Sekarang ni Dah tak ready nak buat lah oh, hmm. Doktor kata okey Tak jadi buat hmm, Lepas tu doktor pun yang kata Pasal apa tak mau buat Kata lutut dah okey Jangan nak buat tu uh-huh. ha, ha. Ah, Itu lutut saya Bila jalan pun kena pegang-pegang uh. Oh, ha, pegang benda ni, pegang benda ni. Ha, tapi jalan sekarang ni jalan ya. okey lah. Ha. Ha. Oh, Alhamdulillah. Ha. tengok pernah jalan. Ha. ni mak. Ha? Nak tengok? Ha, tengok mana ha, ha, tengok bangun pun. Bangun pun tengok. Dalam tak boleh pegang pegang apa. Kalau ha, dulu? Ha, jalan. Kau oh, juga dulu nak kena pegang tu pegang ni. Jalan pun kata slow ya. Ha. Ni bangkit sekali ya jalan. Cantik ya. Oh, dah bebek-bebek lah. Ya? Tak boleh main badminton oh, lah. Ya, kalau, kalau nak try boleh juga. Nak try juga. Nak try boleh. Lah. <laughs> Dulu apa pun tak boleh buat. Kejar lah. Berapa ya. lama? Tiga tahun tu? Apa itu? Tak lah. Maksudnya start nak jalan pegang-pegang tu dah oh, berapa lama? tahun. Lepas pada apa? Tahun 2016. Lalu kami lah. Ah. Hmm, lepas pada kenduri tu kan. Eh. Oh, Sampai. tu. Lutut dah out lah yang masuk ha. cecair tu. Ha. Tu yang, kawan recommend tu apa panggil? Ha. Apa panggil tu? Apa panggil tu? Tak tahu cecair tu nama apa. <laughs> Tapi dia masuk dalam lutut lah. Ganti balik kan. Ha. Tu pun kau dah hantar kat 3-4 ribu je. Hmm. hmm. Apa dia dah, doktor kata tahan 6 bulan. Ha. Tahan. Tapi dah masuk ubat tu. Ha. Tak sampai 2 bulan dah sakit balik lah. Allah Macam dah hilang gel pergi gel. Ah, ya, ya, ya, gel, gel, gel. Untuk gel pun dah ini juga. Habis lah sekarang ni. Hmm, bandar untuk ya buat operasi lah, dah boleh jalan tu. Okey okay lah. Alhamdulillah. Hmm. Tengok tu pun takut ya. okay, operasi oh, macam kan? Ha, cara-cara dia operate kan? Ha. Takut juga. Dan lagi ada dia beritahu, ni tak garanti boleh sembuh sepenuhnya. Ha. Ha, kalau kita ada oh, masalah. Walaupun dah buat TKR tu. Dah buat TKR pun kadang-kadang dia ada masalah. Dia akan buat kita orang apa. Kadang-kadang tak ada jalan tu. Eh. Oh. Ha, kena duduk kursi roda. Mampu kan. Tak mampu. hmm. <laughs> oh, ha, terima kasih Pak Andak. Cuma nak tanya ha. apa pendapat Pak Andak lah. Ataupun nasihat Pak Andak kat orang di luar sana. Yang kalau ada yang menghadapi hmm. masalah macam Pak Andak ni. Yalah. Boleh ke ha, nak cuba produk hmm bagi pandang kalau uh, siapa yang ada masalah tu yang serius lah yang tak boleh operate lah. Saya ha. cuba ni, Mungkin sesuai dengan badan dia. Tapi kan? badan pandang pandai memang sesuai lah. Ha. Ha, dia pun dan dia pakai tu pun dia orang tu pun. Selesa. Ha, selesa. Ha, dia macam dia dia dia mencengkam hmm, eh, kaki you. Ha, ha, ha. Hmm, Okey, terima kasih Panda. <laughs> Assalamualaikum semua.